isso aí pra ir lá. Vai encontrar com o Davi. Tudo bem? Vamos chamar o Jardim. Ó, oh, vou abaixar o som. Vai lá, vai lá, vai sair devagarinho vocês. Ó, olhando pra não, tem perto, ó. Rapaz, eu fiz, eu sei. Ele não tá lembrando, a gente anda do cara, velho. Tira, tira, tira da frente. Eu faço toda hora você. Companheiro, tira, tirar uma foto. Tirar uma foto. Fica lá, fica lá, fica lá. Ó, ó, companheiro. Espera aí. A foto, a foto, a foto, a foto. Espera aí, fala pra ele.

pra lá. Vamos dar uma volta aqui. Qual que é o seu nome? João Vitor. João Vitor. É. Que momento bonito, né, João Vitor? Agora você dá uma virada, nós vamos voltar aqui pra filmar essa... Olha que lugar bonito. Gostoso, né? Pera aí. Onde vai? Aí. É o João Vitor tá me ajudando aqui, esse moço. Simpático. Ah, pera aí. Aí, ó. Convido. Ah aí, para, para, para um pouquinho. Aí. Aquela moça ali é a sua esposa? É. Qual que é o nome dela? Thalissa. Thalissa, ela me ajudou, viu? Muito, muito gente boa, né? Aonde você achou essa moça? Ela mora em São José da Bela Vista. Eu fui, eu fui lá e encontrei ela. Aí eu comecei a conversar com ela ah. e a ah. gente começou a namorar. E já virou um namoro? Sim. Sério. Parabéns. Aqui sobe de ré ou de frente? De frente, mas você dá um toquezinho. espera um pouquinho. Espera aí. Tá bom.